အော်နောက်တစ်ကောင်ထပ်လာပြစ်တယ်ကွာနှစ်ကောင်တော့ထားတယ်အယောင်မရတော့ဘူးနှစ်ကောင်တော့လားနှစ်ကောင်တော့လားဒီနာဘောဘောဘောတကားလိုက်နော်တောင်ကဒီပေါ်မှာနိုင်ပါအာမီနှစ်ကောင်ရှိတယ်ဟာဒီပေါ်မှာဘယ်မှာဖြစ်တယ်ရောရှိရှိ Thank you. Huwag ka na. Huwag ka na, huwag ka na. Hinabi na. Agaw na, agaw na, agaw na, agaw na, agaw na, agaw na! Sama na, sama na, sama na. နောက်တော့ပြန်ကြတာပဲကျွန်တော်တက်ပေးလိုက်တယ်မှာဟုတ်လားနောက်တော့ကြသေးလား මේ කල්ලන මන් මයින් ඔක්කේ වැඩ ගාගෙන එනවා මෙහෙට මේ යටට මම හිතන්නේ මන් දැන් 前方に敵がいるよඅයියෝ උඹලා ළඟට රොක් මේ මැද එකෙක් ඉන්නවා කියලා දැන්ද මං කියන්නේ Tava. You know, okay, 6.48, 6.5, yeah? 6.48, so. 6.48, so 6.5. Aqui, eu te digo, já é uma água, não é? É, mano. වගේම කතා කරන එක් ඉන්න අපේ පැත්තෙලා අපේ බායේ බෘක්සන් යට පිටු බක්නියා මම ඉස්සරිය සොබ ඔය ජෝ ජෝ ඒසු නැසොබ ඒසු ඒසු ඒසු නැත් කිසිම දිබේ යායි සල්ලං කරනවද බං පංග පංග නේ පංගයි ඥානයිලා මං ඊයේ දා ඊයේ රෑ මිනෝලා ආය ආය අන් දැක ගහින්න ඔයාලට අපිට අපිත් එක්ක ගහන්න බෑ අකී ඔය වගේ ලෙවල් මේ රෑන්ක් අප් කරලා ඔකේ ඔකේ ඔකේ රබා රබා රබා රබා සේමයි සේමයි play play රෑන්ක් එකක් අප්ලා නම් ගහන්න පුළුවන් දැන් රෑන්ක් කියන නිසා ගහන්න බෑ මුචේ මේ බා ආ කඩියත් එක්ක චේන්ජ් යමකෝ බෑ බලගේ රෑන්ක් අඩුයි නම් අපි රෑන්ක් වැඩි නම් ගහන්න බෑ අර මේ මේ රෑන්ක් අර ගැලපෙන සෙට් එකක් තියෙනවා. උඹ ආරේ ඔකේ වාබු එක දැන් හොටලෙ විතර ඇදලා තියෙනවා. ඔව්. ඔහොම බෑනේ ඉස්සර බෑනේ වා. ඉස්සලා ක්‍රවුඩ් අපිත් එක්ක ගහනවනම් දැන් අනිවාර්යෙන් ක්‍රවුඩ් නරි ඒස් හරි ඉන්නවනේ. කට්ටිය ගහන එක නැවතුනේ බං. අනිවාර්යෙන් ගොඩක් කට්ටිය නැවතුනේ රෑන්ක් සීනේ ඉඳව. මුසියා ජොයි මං ලාවා ගියා. මම කොපි බලන්න. Taking quick yard, yeah, ciao. Oh, where is he in the end? ටිකේ eh? ආය සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහගේ. ඉස්සරහට ඉතින් මෙලෝ රහක් නැහැ නේ බයිද? මම මොබයිල් නෙමෙයි ගහන්නේ. දැන් එමුලේටර්ද ගහන්නේ? ආ අවුලන්න. ඒ බොක් බොක්. කලින්න. ආ. ඕ, නෝනෝ, තලා. Wow, nó combo nó để dòng giá rồi. Nó còn nó là nó còn nó là đi nào. Combo nó thì. Đi đây mà. Đó nó còn nó là sim. Nó nó combo nó để dòng. Lulu lulu lulu. Nó combo nó đi rồi đi rồi đi rồi. അയ്യോ അപ്പടെ ഹെമിനി ദേവോ മേ മേ മേ ദേവോ മെതരെ കല്ലണോ മെതരെ കല്ലണോ മെതരെ കല്ലണോ പെല്ലകാ മേ മേ മെതരെ മെതരെ അപ്പടെ ഹെമിനി ഹറി നീ മേ ഒരു കോംപ്ലൈന്റ് ആണ് Dai Takagi si va con la fine. Nella buona Ari che chiede in Nokia va. Sì. Ba hộp đây rồi à? Ba hộp đây rồi đấy, ngài kỹ rồi, nó còn kỹ Làm được quả, nice, nice. Ao này cũng show bài không rồi. Show bài, show bài, show bài. Show bài. Tao bowling nó còn nó này, tao bowling. Man taka kar adikilla. ကျေးဇူးပါကိုပြို့ရဟိုင်းပါလာနမလားလာနမလားလာနမလားမင်္ဂလာပါတကားကိုဟေးမင်္ဂလာပါကိုဘရတ်တော့မင်းကတော့လာပေါ်တယ်ကျွန်တော်လေးမမသူ့နေရာနေမှာအာမင်းငယ်ကိနဘယ်ဘယ်ဘယ်ဘယ်မင်းငယ်ဦးဒိနူဒိနူဒိဟမ်ဝါအပဝါလုတ်ပိုင်ဝါလုတ်ပိုင်ဝါလုတ်ပိုင်ဝါတင်ဝါလုတ်မာတင်ဘယ်ရီရောဂျိုင်းဘလိုင်းဘလိုအဲ့ရှိနေတော့မှာအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲငါတို့ချုံမှုတင်တယ်ပါ အဲ့ဆောတော်ရတာကျွန်တော်တော့ရအောင်ရဒီဘက်ကတော့တင်းလို့လာတာငါအားတော့မှာတော့စီကားနဲ့ကျွန်တော်ဘာတော့မရှိပါဘူးနေမယ်ဒီပါဒီရတော့လာအော်ပြန်ပြီကျွန်တော်ဒီလေးမမလာပါနေမတော့လွတ်ပါအောင်ဒီဒီလေးစီးနေအောင်ဒီညတော့တီတီတီလာမြည်နေတယ်အဲ့ပါတယ်ပဲလေကျွန်တော်မရီကျတဲ့အားရပေါ်တယ်ကျွန်တော်စင်လုံးလေးပေါ်တယ်ရှယ်လာလေးပေါ်လို့ရှယ်လိုက်တော့နော် public တွေတို့တုံးကြိတ်နေတာ nice ဒီ win ကို open နေအားတော့မှာထကြတာကျွန်တော်စတဲ့တယ် open နေ 이방안 들이고 윈드만 계속 얘안 들이 안 들이 너무 왔잖아요 제 뽑으면 제 뽑으면 기체다 딱 기체다 와나 거물 잡아라 나 거물이 말이 아 거물 거물 adam ka rahe hai ah pian ja raha hai na pe nai hai pe nao hai mark the location dile vai chao pe di ma de da watch out ya battery kholna dega မိုင်တော့ကေပါတယ်တောင်ကဒီပေါ်မှာနိုင်ပါအာမီဘူးတက်ကောင်းရှိတယ်ကဒီပေါ်မှာဟုတ်မေးဒေဝဘယ်နော်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်ရော මගේ යට මේ යටම යට පිලේ ඉන්නේ මම යන්නේ රහෝ කරෝ කරෝ 前方に敵がいるよ。あいよ、バララの。あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、なんで番組やんねん。あの、あの、しゃべんない。やべ、なんで番組やんねん。すごい、ままだの番組。では、めたね、かいんやる。 cayo aquí, peña mierda. Dios. මේ මෙතන එකයි වගේ ඉන්නේ හරියට. හරියටම අයින් ඉන්නේ හරියට. පයින්කොට මම එහා දකුණු පැත්තේ කණු අයින් ඉන්නේ. අකලන පොම් ලන. පොම් ලන. තොකේ නෙවිනෝ තොකේ නෙවිනෝ දුරු ලියෝ. මෙහෙන් එනවා එකේ බලන්න. මේ මූ මේ මූ මෙතන බලන් ඉන්නේ දේවල්. ආමාම ශීරාරිගා අනනවා. දැන් රිකෝල් වෙන්නේ කොහොමද අර මැදට. දැන් උටාර උටාර උටාර. Thank you. පොට්ටවයි වෙයි. không có trần à watch out टका में दी टका में दी không? के लिए लड़ कर लेती नम्मो मैं पर मम्मी रही है थैंक यू चलो दिए पो मारा ला पो मारा này này này ở đây chắc là cái này nó ở đây chắc là cái này nó nó đâu ra gì à này này mà này mà này mà ở đây chắc là cái về về về nó về nó mà được နားမှာလာပြောဘယ်နားမှာလဲ Watch out! တော့ဦးဒီကောင်သွားပြီ One knock. အဲ့ဒါမှာ One knock, one knock, one knock, one knock, one knock, one knock, one knock, one knock. Go down, down. ဟုတ်တယ်နော် Go down, down. နှစ်ကောင်ကျန်သေးတယ်အောက်မှာတကောင်အောက်မှာတကောင်လာပါလာပါလာပါလာပါဟာနော်အောက်မှာတကောင်အောက်မှာတကောင်အောက်မှာတကောင်ရှိတယ်နေနေကျွန်တော်လေးကိုကြောက်လာပါကျွန်တော်လေးကိုကြောက်လာခဲ့ဒါကြောင့်တင်းကဘယ်နာလာလာနှစ်ကောင်တော့နှစ်ကောင်တော့ Ôi, udah ya, tadi. အောက်မှာတကောင်ကျန်အောက်မှာတကောင်ကျန်တယ်ပေါ်မှာတကောင်ကျန်တယ် ကိုမတက်ပြီးသွားပြီပွားကောင်တော့တော့မှာအော်မအပေါ်တက်စီအပေါ်တက်စီအပေါ်တက်စီမလို့ဟုတ်ပြီစမဟုတ်ပြီစမအေး Con yo, con yo, ¡Vamos! ¡Para, para, llevan go! ¡Pero voy a partir la! ¡Ah, para, eh! ¡Me gente, muque me! ¡Easy, easy! ¡Gente, me! ¡Gente, me! ကြီးလောနေဟိုဟိုဟိုဟိုတနေ့ကတော့ stress လိုက်ခြင်းနော်တနေ့ကတော့ stress လိုက်ခြင်းဟုတ်လားမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးငါငါတို့ဖင်လိုက်မှာပဲရမယ်ရှင်းလားရမလဲမင်းတို့အစင်းညာဘူးကြီးရဲ့အဲဟိုတခါမလာကဲ့ပြဒီနားမှာလာကဲ့ပြဟိုတခါလို့သူနဲ့ဆောက်တဲ့သင်းမိတ်တွေကိုလေတိလာလီယိုအလာကြီးဗျာလီယိုရသူနဲ့ဆောက်တဲ့သင်းမိတ်တွေကကျွန်တော်ဆိုင်ရှင်လာကြည့်ပြီးရောဟမ် Thank you လာလာစောက်နေလာပြည့်သွားတယ်ဟိုဟိုတခါဒီလိုတဲလာပြည့်သွားတော့အာလို့ပါးရည်ကြီးစီရိုက်ပြလိုက်အာအေးအေးဘေးအေးလေရောက်ရဲ့လာတော့လာတော့လာပါလေလာရပြင်းမယ်ပြင်းမယ်လာရအာလာရအာရ 哎呀，安安福的背包嘛，哈，主要攻狗的，兄要主要给攻，切敌的，主要给他打攻狗的。嘿嘿嘿，老老该有人对了，A 键对了，A 键对了，对了，对了，对了，哎呦，哎，都差给了，对不啦？哎，就么子么子嘛，么子嘛，我知道我我我那兵王啦，我快把敌人，快把，我我快把敌人。 Ja, ja, ja, ja, ja. Cha rồi, nó khá cha, nó khá nó phô bị lại để cha luôn, nó. ကြာတော့ဘူးเนาะသူတို့သူတို့ပြီးဆုံးပါလေနော်နှစ်ခါလုံးဖုတ်ပြလိုက်တယ်ဟဲ့လားပြန်ကြပြီးသွားပြီပြန်ကြပြီးသွားပြီအရှိကပထမတစ်ခါတုန်းကလည်းကျွန်တော်နှစ်ကောင်တော့ပေးခဲ့တယ်အခုလည်းနှစ်ကောင်လားမပြောရှယ်ရှန်တော့ပေးခဲ့ရမယ်ဘယ်တစ်ခါလဲမသိဘူးခုနကကြံမကြတော့သူတို့ပြီးသွားပြီတော်နေတော့မာနေတယ် အလုံးမချောင်းမိုးတွေနဲ့ဘာမှမမြင်အောင်မြတ်တယ်တူတူတူတူတူတူကျော်၄စာကြီးနဲ့ဗျာချက်တီသုံးလိုက်တာ၄စာကြီးအဲ့မှာအဲ့မှာလီယိုအဲ့မှာလီယိုအဲ့မှာဘယ်ကောင်လဲဘယ်ကောင်ဘယ်ကောင်လဲကျကျကျကျရရပြေးပြေးပြေးခေါင်းမနော် အာပရုံးမီပြစ်သွားတယ်ကွာပါကြီးတော့ကွာပရုံးမီရရပရုံးနေကောင်ယူငါကုန်းနေကောင်ကြီးမှတ်နေတာဘော်ဒီရှော့ကြီးပြစ်တာဟက်ရှော့မချိန်ဘော်ဒီရှော့ပြစ်တာဟာရရောင်ကြီးနောက်ကမှလိုက်တာရောင်ဟောတော့ကွာမင်းတို့ကရဲ့လီပဲကွာအဲ့နောက်တော့တယ်ညိုရေးဘေးကမှနောက်ကမှလိုက်တာလီအိနကအိနကအိနက ကားကြီးနဲ့မှတိုက်လာပြီတိုက်ကြံလေးကအဲ့လိုလေနောက်ကပါဖင်လိုက်ခံရတယ်နောက်ကပါဖင်လိုက်ခံရအဲ့လိုအေးရတဲ့ပွဲဆိုအဲ့လိုပဲကန်အဲ့လိုပဲနောက်ကနေဖင်လိုက်တော့ Thank you အဲ့ဒါနဲ့တော့တော့တော့အဲ့ဒါအိမ်နဲ့ဝင်မလာပါလားဒီပဲဝင်မလာလားဟုတ်ကဲ့ပြီလာလေးခေါ်ခေါ်ပါလေခေါ်ပါမို့ဖင်လိုက်ခံအဲ့ကောင်ပြင်မရမယ် နောက်ကနေလာခေါ်ပါပြက်ကောင်တော့တက်ကောင်တက်ကောင်ထိရထိရဟာရောက်ဟာရောက်ပါအမောခေါ်လာငါလို့ပါခေါ်လာရောက်ရင်အော်ထိရတောင်ထိပါသေးကားနဲ့ပါထက်လာဒီ against ကမိုင်းနော်ဒီ against ကမိုင်းလေဖာတော့ဒီ against ကမိုင်း အလားလေးနိုင်ခံရဘူးအလားလေးနိုင်ခံရတာအလားလေးနိုင်ခံရတာလီကဲနေတော့ရှိကဲတော့ရတယ်တကယ်တမ်းနောက်ကမှတစ်ထပ်ရောက်လာနောက်တော့အဲ့ဂုံးပေါ်တောင်းဂုံးပေါ်နေရောက်တောင်းဂုံးပေါ်နေပြစ်သွားတော့အမျိုးဟိုကြောက်ကဲတော့ရတယ်အဲ့ကအေးအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ဟိုဟုတ်အဲ့ကောင်အဲ့ပေါ်နေပြစ်တာငါဆောက်ကြီးအဲ့ကောင်နိုင်သွားတယ်နိုင်နိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဟေးကွာအဲ့မတန်နိုင်တဲ့ကောင်ကွာအေးဒီကောင်နိုင် တွေးလင်းအဲ့ကမင်္ဂလာပါအားရလာပြီလာပြီလာပြီလာချင်းနဲ့လာချင်းနဲ့လာပြီနော်เอ้ยเอาเรื่องไหนเอาอีกแล้ว ပြန်ကန်ကားနေတယ်အာဘာလဲပြိတဲ့အလားလေးပါဗျာဟလာဘာလို့ခင်ရလဲအနိုင်ခင်ရပါဗျာအားလို့တော်တော့